paysage choisi de vos charmants masques et bergamasques. sur le mode mineur, l'amour vainqueur et la vie opportune. Ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur. Et leurs chansons se mêlent au clair de lune.